Some superheroes wear a cape, while some superheroes wear crown and heel. Likewise, we have such superhero with us today. The winner of Miss Limbo 2079, Vinuma Pahim Limbu. Welcome Vinuma thank you so much सन्चै हुनुहुन्छ हजुर सन्चै सो भर्खरै भर्खरै पेजन सकेको छ होइन एक्साइटमेन्ट लेभल कस्तो छ अहिले एक्साइटमेन्ट लेभल त अलिकति हाई नै छ लाइक मान्छेहरूको एन्टिसिपेसन लाइक सबैले कङ्ग्रेचुलेट गरिराख्नु भएको छ text and calls and everything but त्यो एक्साइटमेन्ट लेभल एउटा साइडमा छ बट देन नर्मली आफू जहिले जस्तै हुन्छ दैनिकी जिन्दगी त्यो पनि चलि सो त्यो मोमेन्टबाट um, त्यो फेजबाट बाहिर आउनु भइसकेको छ अहिले पनि बाहिर आउनु चाहिँ पास छैन त्यही क्राउन लाएर यहाँ <laughs> बसिरहेको छ सो बिकज अफ द्याट अहिले पनि पास छैन बुद्ध बिस्तारै आइयोस् सो भिनुमालाई होइन हामीले क्राउन र आफूले के गर्छ भनेर प्रोफेसन बाइक चिनाउनु पर्दाखेरि हु भिनुमा इज आफ्नै बारेमा भन्नुपर्दा भिनुमा is an outgoing girl she is very fun and she loves to be around with people like apna friends arusanga bolna hasna khelna tyo chha sare dherai man so i'm pretty outgoing mhm. and i'm very social also you know. like mancheharu sanga bolna eta uta that's what i like do normally bola here so yeah that's what i'm interested in communications and socializing that's what it is okay so pigeon ke kura garo haina miss limu already uh, have you participated in any other pageants yes this is my third time होइन yes this is my third time त्योभन्दा अगाडि चाहिँ हाम्रो स्कुल लेभलमै एउटा मिस पाथिवरा समथिङ हो त्यस्तै त्यो भएको थियो पेजेन्ट अनि त्यसमा पनि पार्टिसिपेट गरेको थिएँ आफ्टर द्याट टु थाउजन्ड सिक्सटिनमा मिस लिटल क्विन भनेर हाम्रै डिस्ट्रिक्टमा चाहिँ एउटा पेजेन्ट भएको थियो it was like pageant and talent so so त्यसमा पनि पार्टिसिपेट गरेको थिएँ oh, यो त झापामै भएको थियो त्यो त झापामै भएको थियो ah। दुइटै चाहिँ त्यो बेला पेजेन्टमा पार्टिसिपेट गर्नु र अहिले यो मिस लिम्बूको प्लेटफर्ममा पार्टिसिपेट गर्नुमा was there a difference there was like ठुलै डिफरेन्स थियो बिकज त्यो भनेको चाहिँ अब त्यतिखेर अलिक सानै पनि थिएँ त्यस्तो धेरै नलेज पनि थिएन अब फ्लो फ्लोमै गरेर पार्टिसिपेट गरेको थिएँ and to add on that I even won both of the contests oh, wow. <laughs> so yeah that was त्यतिखेर पनि but then yeah miss लिम्बूमा आएर चाहिँ अहिले चाहिँ लाइक um, आफ्नै कम्युनिटीको बारेमा आफ्नो कल्चरको बारेमा चाहिँ अलिकति धेरै सिक्ने मौका पाएँ सो ट्रेनिङको सेसनमा चाहिँ अनि मेरो मेन प्राइमेरी रिजन भनेको पनि त्यही नै थियो सो या त्यही भयो राम्रै भयो धेरै मान्छेहरूसँग चिनजान भयो भेटघाट भयो so it was good pageant भन्नाले नै अब हामीले होइन नेपालमा चाहिँ बुझ्दाखेरि it's basically all about beauty भनेर बुझ्छौँ नि होइन but what according to you is a pageant so मान्छेहरूले नर्मली यो क्वेसन चाहिँ मलाई त्यसमा पनि यस्तै सिमिलरली यहीसँग रिलेटेड क्वेसन आएको थियो टप टेनमा हुँदाखेरि लाइक ब्युटी पेजेन्टलाई चाहिँ हाम्रो कन्ट्रीमा मोस्टली अब मान्छेहरूले कतिजना चाहिँ नेगेटिभ त्यसमा पनि पर्सपेक्टिभमा हो त्यसरी हेरिदिनुहुन्छ भनेर सो मैले चाहिँ ब्युटी लाइक आफ्नो लाइक अपियरेन्स मात्रै देखाउने नभएर like it is also a platform होइन way you can speak way you can just put out you ओपिनियन्सहरू आफूलाई के मनमा लागेको छ हो त्यो कुराहरू भन्न पाउने आफ्नो ट्यालेन्टहरू सो गर्न पाउने सो म चाहिँ ब्युटी पेजेन्टलाई चाहिँ त्यसरी कनेक्ट गर्छु ब्युटी पेजेन्टकै कुरा गरिराख्दाखेरि not everyone's parent they support होइन आफ्नो बच्चाहरूलाई पेजेन्टमै पठाउने भनेर त्यति छैन अझ पनि त्यो माइन्ड सेट भइसकेको छैन तपाईँको घरबाट कस्तो थियो एज यु सेट सानो बेलादेखि नै कतिवटा पेजेन्टहरूमा पार्टिसिपेट हुनु भइसकेको थियो कस्तो छ र यो घरमा सो फर्स्ट टाइम मैले त्यही मेरो स्कुल लेभलको पेजेन्टमा पार्टिसिपेट गर्दाखेरि चाहिँ हल्का हेजिटेसन थियो मम्मीहरू पापाहरूबाट पनि अनि बट त्यो पनि राम्ररी नै एन्ड भयो लाइक सबै थोक राम्रै भयो एन्ड आफ्टर द्याट त्यो सेकेन्ड पेजेन्टमा जाँदाखेरि पनि त्यहाँ पनि मैले अलिकति ढिलो नै सुरु गरेको थिएँ लाइक ट्रेनिङ सेसनहरू अलरेडी स्टार्ट भइसकेको थियो बट मेरो चाहिँ एक दुई हप्ता जति डिले भएको थियो अनि त्यसपछि बट देन यसमा चाहिँ मिस लिम्बूमा आउँदाखेरि चाहिँ त्यो अब आफ्नै कम्युनिटीसँगै रिलेटेड भयो अनि घरमा पनि मलाई अलिकति सम्झाउन बुझाउन बाबा मम्मीहरूलाई अलिकति सजिलै भयो सिक्न पनि गएको हो भनेर सो त्यसरी चाहिँ सपोर्ट चाहिँ एकदम राम्रै छ मेरो फ्यामिलीबाट चाहिँ ओके सो तर कन्भिन्स चाहिँ अलिकति गर्नु नै पर्ने भयो कन्भिन्स त एकदमै गर्नुपर्ने भयो अब जे कुरामा पनि लाइक कुनै पनि डिसिजन लिँदैछु भने चाहिँ सो पापा मम्मीलाई भन्यो अरे सो त्यसरी नै कन्भिन्स चाहिँ अलिकति गर्नै पर्यो तपाईँले कन्भिन्स मात्र होइन होइन मिस लिम्बू ट्वेन्टी सेभेन्टी नाइनको टाइटल नै जित पार्नुभयो त्यो बेलाको रिकल गर्नु पर्दाखेरि the moment what was feeling like त्यतिखेर एकदम लाइक अलिकति सकमै थिएँ होइन I I had my fingers cross पछाडि my friends are watching from the back होइन अनि त्यतिखेर चाहिँ मैले मेरो दुईजना साथीहरूलाई हक गरेँ and after that my mind just went blank I just went like जजेसहरू सबैजना उभिराख्नु भएको थियो Sunil Thapa sir was that and I just went instead of going for the crown and everything होइन आई जस्ट वेन्ट द्याट सबैजनालाई ह्यान्डसेक गर्दै सबैजनाले कङ्ग्रेचुलेट गर्नुभयो अनि त्यसपछि आई केम ब्याक यता दि अभिषा दिए भाटोमा for the crowning and all अनि त्यसपछि पनि लाइक त्यो सकेपछि लाइक आफ्नो अलिकति मोमेन्ट लिनुपर्ने हुन्छ like waving everybody and smiling for the pictures अनि त्यो भयो त्यसपछि पनि केही फिल गर्न पाइनँ मैले सबैजना आउँदै हुन्थ्यो पिक्चर लिँदै हुन्थ्यो बडी वे कङ्ग्रेचुलेटिङ सो त्यतिखेरको चाहिँ मलाई त्यस्तो मजाले याद छैन अब घर घर एकचोटि फेरि हेर्छु लाइभ <laughs> हुन्छ हेर्नु पाउनु भएको हजुर अहिले चाहिँ हेर्नु भएको छैन ओके फर्स्ट टाइम होइन त्यो क्राउन ता शिरमा ताज पहिरिसकेपछि फर्स्ट चिज दिमागमा आइपुगेको थियो फर्स्ट चिजभन्दा पनि त्यो नाम एनाउन्स गर्ने बेलादेखि नै लाइक आई वाज कन्सटेन्टली होइन प्रे गरिरहेको थिएँ मम्मी भएर सम्झिरहेको थिएँ सो त्यतिखेर एनाउन्स हुँदाखेरि पनि एटलिस्ट यतिखेर मम्मी भइदिएको चाहिँ मम्मीलाई छक गर्नु पाए चाहिँ अझै धेरै खुसी हुन्थ्यो होला भने जस्तो लागिरहेको थियो हजुर फर्स्ट घरमा चाहिँ अब डेफिनेटली लाइफ त हेरि नै राख्नु भएको थियो होला तर तपाईँले कसले गरेर चाहिँ कसलाई भन्नुभयो लाइभमा मम्मी पापा दिदी अनि सिङ्गापुरमा पनि मेरो एकजना दिदी हुन्छ अनि जापानमा हुन्छ अनि मामा माइजू एभ्रीबडी वेयर लाइक लाइभमा बसेर त्यो सो हेरिराख्नु भएको थियो अनि सो पुग्ने बित्तिकै कल गरेको सबैजनाले एकैचोटि मेसेन्जरमा भिडियो च्याट गर्दाखेरि ग्रुप कल भयो सबैजनाले हजुर एकैचोटि एकैचोटि भयो हजुर everybody was screaming everybody was screaming everybody was happy and my father was like had the biggest biggest on space so yeah एकदमै राम्रो फिल एकदमै राम्रो हजुर क्राउनको साथसाथै क्राउन मात्र होइन रेस्पोन्सिबिलिटी पनि एडअप भएको छ तपाईँहरूलाई होइन के कति रेस्पोन्सिबिलिटी चाहिँ अब थपिएको छ this is what I need to do भन्ने जस्तो लागेको छ सो हाम्रो ट्रेनिङको बेलामा पनि सबैजनाको मेन एजेन्डा भनेको चाहिँ त्यहाँ आउनु चाहिँ सिक्नको लागि थियो एन्ड आफ्टर द्याट जति पनि जति पनि सिकेको कुरा छ त्यसलाई चाहिँ अब अझै बढाउँदै लगेर होइन आफ्नै कम्युनिटीलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने भनेर हाम्रो त्यही चाहिँ थियो main agenda so responsibility wise चाहिँ मलाई पनि त्यही नै लागिरहेको छ अब आई हेभ दिस टाइटल होइन विथ मी सो मेरो अब जति पनि कार्यकाल छ एक वर्षसम्मको र त्यो पछि पनि मैले जति पनि कुराहरू सिकेको छु आफ्नै कल्चरको बारेमा बिएड अबाउट इन्स्ट्रुमेन्ट्सहरू अनि ज्वेलरिजहरू सबै चिजहरूको बारेमा मैले थाहा पाएको कुराहरू चाहिँ सो त्यसलाई नै अघि बढाउँदै लिएर जाने अब मोस्टली चाहिँ अब I'm a twenty years old girl होइन सो त्यही भएर मेरो अहिले मिडियम भनेको त त्यही सोसियल मिडिया नै हुन्छ होला सो त्यहीबाट चाहिँ I'm planning to like just अझै धेरै मान्छेहरूमा चाहिँ रिच रिच आउट हुन पाऊँ भनेर चाहिँ मेरो चाहिँ प्लान त्यही नै छ सो यस हामी अहिले भने एउटा छोटो ब्रेक लिन्छौँ होइन अझ पनि मिस लिम्बूको बारेमा तपाईँको बारेमा धेरै कुराहरू गर्नु बाँकी नै छ त will continue after break right हजुर हामी अझ पनि विनोमासँग कुराकानीमा छौँ तपाईँ पनि हामीसँगै बस्दै गर्नुहोला अहिले पनि पालो भएको छ एउटा छोटो ब्रेकको Welcome back, we are still in conversation with the winner of Miss Limbu 2079, Vinuma Pahim Limbu. Welcome back. Thank you. So yes, uh, break ma zainu bandha agadi hamir tapeko patient ko bare ma kura kani gardai thiyo hai na. Definitely, uh, you title You sake pachi responsibility at bhoi sake ko uh, Life is not as same as before hai na. Difference ke ke se paunu bhoi? Difference? Like they are more people noticing me होइन पहिला मेरो एफबीको त्यहाँनिर एकाउन्टमा हेर्दाखेरि लाइक मेरो फ्रेन्ड्स र फ्यामिली मात्र टेन टु फिफ्टिन पिपल होइन अहिले I have friend request of all these people होइन अनि त्यसपछि इन्स्टाग्राममा and everywhere I am getting good response from so many people congratulating me giving me good wishes and all that so difference चाहिँ त्यही नै छ अझै धेरै अटेन्सन पाए जस्तो लागिरहेछ in a good way in a good way in a good way म चाहिँ अलिकति आउट गोइङ भने पनि आउट गोइङ छु बट देन स्टिल अलिकति मान्छेहरूसँग यति धेरै मान्छेहरूसँग यस्तो त्यसमा चाहिँ मैले कहिले पनि कनेक्ट गरेको छुइनँ सो अलिकति चाहिँ मनमा हल्का त्यो हुन्छ नि डर पनि छ होइन यो एकैछिनमा आएको कुरा हो अब के हुन्छ भनेर सो यति धेरै टेन्सन एकैचोटि so um still processing it okay so पेसेन्टको कुरा गर्नु पर्दाखेरि we know that एभ्री वान वाज डिजर्भिङ होइन everyone had the own speciality but still you manage to win the title होइन डेफिनेटली केही न केही एउटा एक्सफ्याक्टर त थियो होला what according to you is that आफूमा चाहिँ के एउटा चाहिँ छुट्टै स्पेसालिटी थियो जस्तो लाग्छ that you got the title So, like you mentioned, all of them were deserving. I know. Um, maybe I should I should be mentioning this because all of us worked really hard. Um, मैले चाहिँ आफै पनि एकचोटि मैले घर गएर सोचेँ होइन लाइक यो फिनाले हुनुभन्दा अगाडि like what impact can I make होइन अब हाम्रो त्यहाँनिर प्रेजेन्ट त हामी गरिहाल्छौँ बोलि नै हाल्छौँ but the thing that makes the difference is our answers होइन वेल त्यो क्वेसनहरू दिँदाखेरि हामीले आन्सर कुन तरिकामा भन्छौँ भनेर so I always try and make it like pretty simple because there are lots of people who would be listening to me while I speak. The So, platform So, like confidently bolchu, je bolchu, tara isto ki boli so, I always try and take it in a simple way where uh, people can like actually not just listen to me but also understand, understand. me. Also. Very, thoughtful, they're very thoughtful. They're... पेजेन्टभन्दा अगाडिको कुरा गरौँ होइन प्रिपरेसन पेजको कुरा गरौँ हामीले सुनेका छौँ यो ट्रेनिङ सेसनमा you go through hard training होइन अलिक च्यालेन्जेसहरू पनि फेस गर्नुपर्छ भनेर world challenges that you face च्यालेन्जेसहरू भन्नुपर्दा त फर्स्ट च्यालेन्ज वाज सबैसँग एडजस्ट गर्नु होइन लाइक कोही पनि चिनेको मान्छे हुँदैन त्यहाँनिर अनि मेन्टर्सहरू पनि लाइक दिनदिनै change like every day new mentors होइन mm-hmm। नयाँ सरहरू नयाँ म्यामहरू आउनुहुन्थ्यो सो एकै दिनमा हामीसँग टु थ्री आवर्सको टाइम हुन्थ्यो कनेक्ट गरेर बोल्नुपर्ने कुरा गर्नुपर्ने आफ्नो क्वेसन्सहरू भन्नुपर्ने उहाँको एन्सर्सहरू बुझेर त्यो पनि प्रोसेस गर्नुपर्ने सो च्यालेन्जेसहरू चाहिँ हो त्यस्तै थियो but besides that it was fun as well हामीलाई बाहिर टुरहरूको लागि पनि धेरै ठाउँमा लानुभयो एन्ड um, हामी सबैजना पनि बिस्तारै एडजस्ट भएपछि चाहिँ we all bonding like sisters होइन अनि so yeah was fun and challenging, but yeah, it, it was, I, yeah, I enjoyed. The enjoyed time. the uh, yeah, whole the process, होइन. सो यस sisters जस्तो बन्ड भयो भनेर भन्नुभयो डेफिनेटली सबैजना केटीहरूसँगै हुँदाखेरि चेलीहरू होइन तपाईँहरू त चेली भन्नुहुन्छ त्यो एउटा बन्डिङ त हुन्छ नै तर मनमुटावको कहिले सिचुएसन भयो कि नै प्लिज बी अनेस्ट हजुर एम बिङ भेरी अनेस्ट मनमुटावको चाहिँ कहिले पनि त्यस्तो सिचुएसन नेभर नेभर लाइक मैले बाहिरबाट पनि लाइक धेरै यस्तो पनि सुनिरहेको थिएँ मान्छेहरूको लाइक ब्युटी पेजेन्टमा गएपछि त्यो सबैजना अब बिस्तारै एडजस्ट भएर साथीहरू भए पनि त्यो कम्पेटेटिभ त्यो फिलिङ हुन्छ नि त्यसले गर्दा चाहिँ केही न केही स्ट्रगल भइहाल्छ भित्रै पनि फाइट्सहरू हुनसक्छ ब्रेकआउट्सहरू हुनसक्छ भनेर बट देन हाम्रो केसमा चाहिँ it was never like that हाम्रो अब केही त्यो ट्यालेन्ट सोको बेलामा पनि पर्फर्मेन्सको बेलामा पनि every one of us we like very supportive and it was very good हजुर त्यस्तो आर्ग्युमेन्ट्सहरू त्यस्तो ब्रेकअप्सहरू चाहिँ कहिले पनि केही पनि भएन ट्यालेन्ट राउन्डको कुरा गर्नु गरौँ न होइन तपाईँले आफ्नो ट्यालेन्ट राउन्डमा चाहिँ के कसरी पर्फर्म गर्नुभएको थियो सो मेरो चाहिँ आफ्नै एउटा सोलो पर्फर्मेन्स थियो अनि अपार्ट फ्रम द्याट मैले चाहिँ त्यतिखेर के आयो भने मेरो दुईजना साथीहरूले एउटा एक्टिङको पर्फर्मेन्स पनि दिने भन्नुभएको थियो सो मैले सुरुमै हात उठाइहालेँ होइन सपोर्टिङ रोल केही चाहिन्छ भने आम देयर oh, <laughs> पाँच सेकेन्डको चार सेकेन्डको doesn't matter um there I face होइन सो mm-hmm. मेरो चाहिँ स्पिच थियो मैले स्पिच भने डेलिभर गरेँ अनि त्यसपछि मेरो एकजना साथीको चाहिँ एउटा एक्ट सानो एक्टको पर्फर्मेन्स थियो त्यसमा पनि मेरो सानो सपोर्टिङ रोल थियो सो त्यति दुइटा गरेँ मैले चाहिँ सो oh, एक्टिङहरूमा पनि रुचि छ एक्टिङहरूमा लाइक सानैदेखि लाइक मुभी फ्रीको होइन सानैदेखि मुभीहरू एकदमै मनपर्छ सो एक्टिङमा रुचि भन्दाखेरि पनि त्यतिखेर चाहिँ दिमागमा फ्याटी आइहाल्यो गर्छु भनेर बट देन हल्का इन्ट्रेस्टेड छ हल्का इन्ट्रेस्ट छ सो कसैले यसो म्युजिक भिडियो या मुभीको लागि अफर दिनुभयो भने चाहिँ नो चाहिँ भनिँदैन नो चाहिँ भन्दिनँ बट हल्का सोध्छु प्रोजेक्ट कस्तो छ भनेर अनि <laughs> आफै पनि प्रिपेयर हुनु पऱ्यो बिकज त्यतिकै जानु पनि भएन मैले so I try and see like मेरो क्यापेसिटीको हिसाबले म गर्न सक्छु कि सक्दिनँ कि मैले अलिकति धेरै पनि मेहनत गर्नुपर्ने हो कि सो mm-hmm। त्यो सबै सोचेर देन आल साइड न टाइटलकै कुरा गरौँ न होइन did you expect to win the title again let's be honest title नै होइन रनर अप सेकेन्ड राउन्डको सोधेँ मैले टाइटलकै नै सोच्दैछु yes i did honestly <laughs> to be honest uh, yes i did होइन mm-hmm. um, पास्ट एक्सपिरियन्स पनि थियो and with everything that I learn होइन सुरुमा चाहिँ हल्का डाउट थियो सेल्फ डाउट थियो बट देन बिस्तारै टाइमसँगै चाहिँ I thought maybe I can pull this off होइन I could actually be I could actually be crowned as Miss Limbu two thousand and seventy nine भनेर सो त्यतिखेर चाहिँ कन्फिडेन्स थियो हल्का What was the first thing that came in your w- mind when you announced the winner? First thing, like I mentioned before, I just went blank, Blank. and I just hugged everyone who were like <laughs> around me and just shaked hands with them, and it was त्यति नै थियो अरू चाहिँ केही Did, पनि did you आएन। get your choreography correct? कि blank भएर you messed it up? No like त्यो क्राउनिङको बेला मात्र ब्ल्याङ्क थियो त्योभन्दा अगाडि त एकदम लाइक हाम्रो एक दिन अगाडि छुट्टी पनि भएको थियो लाइक लिभै थियो भनिदिउँ न ट्रेनिङ भएको थिएन त्यो दिन चाहिँ हामीलाई पुरा सबै त्यो प्रोसेस गर्न प्रिपेयर गर्न दिनुभएको थियो सो एक दिन बसेर पुरै सबै सिक्वेन्सहरू एभ्रिथिङ आई जस्ट दिमागमै फेरि फेरि सोचिराखेँ सो यो दिन चाहिँ मेसअप गर्नु हुँदैन क्राउन आओस् नआओस् बट देन पर्फर्मेन्स म्याटर्स भनेर uh-huh. पुरै पर्फर्मेन्स राम्रै भयो I didn't make any mistakes but then त्यही लास्टको बेलामा त ब्ल्याङ्क भएको त्यो त्यो मोमेन्ट नै त्यस्तो थियो कि तपाईँले आई थिङ्क एभ्री वान मेरो mm. छेउमा बसेको साथीहरू all of were shaking our hands were all sweaty it was रात चाहिँ कस्तो mm-hmm. <laughs> बित्यो कि आफ्टर यो गति कुरा रात एकदम आनन्दको साथ बित्यो होइन आई फाइनली मेड इट होइन अब चाहिँ मैले यत्रो मिहिनेत गरेको बल्ल बल्ल लाइक सक्सेसफुल भयो भनेर चाहिँ मजाले निन्द्रा आयो त्यस्तै एघार बजीतिरसम्म एघार बजीतिर म त्यस्तै नौ साढे नौतिर होस्टेलमा पुगेँ अनि त्यसपछि सबैजना कङ्ग्रेचुलेट गरिदियो भने त obviously I had to reply them back अनि त्यसपछि एघार बजीतिर चाहिँ I just slept and it was like one of the most beautiful a nap that I have had so यो रेस्पोन्सिबिलिटी एड भएसँगै अब तपाईँहरू एक वर्षको लागि बाँधिनु भएको छ होइन यो एक वर्षको अवधिभरमा चाहिँ के के चाहिँ एक्टिभिटीहरू चाहिँ हुनेवाला छ त एज इट विनर सो त्यही मैले अघि भनिहालेँ like I'd be trying to reach out to people through my like यो प्लेटफर्मबाट अनि अपार्ट फ्रम द्याट आज बिहान पनि हाम्रो अर्गनाइजर टिमको सरसँग कुरा भएको थियो we we are also planning होइन हाम्रो अगाडिको पनि जति सिजनको मिस लिम्बूहरू हुनुहुन्छ टाइटल होल्डर हुन्छ या फेरि जो पनि कन्टेस्टेन्टहरू इन्ट्रेस्टेड हुन्छ हामी सबैजना चाहिँ एउटा आफ्नै सानो खालको एउटा ग्रुप बनाउने कि त अर्गनाइजेसन जस्तै बनाएर will be putting out our messages होइन के छ आफ्नो कल्चरसँग रिलेटेड अनि लाइक ब्युटी पेजेन्टसँगै भए पनि रिलेटेड अनि करेन्टली अफेयर्स करेन्ट अफेयर्स के के भइरहेछ त्यसको बारेमा पनि सबै यस्तै प्रोग्रामहरू गर्दै जाने भनेर चाहिँ हामीले सोचेको छौँ हजुर what after this now I you also planning to participate in Miss Nepal that is a big question होइन अस्ति पनि इन्टरभ्यूमा सोध्नु भएको थियो मलाई मिस नेपाल चाहिँ मुस्लिमको त अब कल्चरली कनेक्टेड भइहाल्यो अनि यतिखेर आइ पनि हालेँ गरि पनि हालेँ बट मिस नेपालको लागि चाहिँ आई थिङ्क अझै प्रिपेरेसन चाहिन्छ because that is a national level platform अनि त्यसपछि फेरि इन्टरनेसनल मिस वर्ल्डमा पनि जाने हो जस्तो हुन्छ सो अहिले नै चाहिँ I think I need to sharpen my weapons bet होइन mm-hmm. अझै मेरो हतियारहरू धार लाएर mm-hmm. अनि टक्कसँगले सबै अलिक धेरै एक्सपिरियन्स गार्न mm-hmm. गरेर अनि त्यसपछि चाहिँ जान्छु भनेर सोचेको छु बट अहिले पनि त्यो डिसाइडेड छैन टाइम विल टेल बिस्तारै रहन्छ सो होपफुली होइन uh, कुनै दिन हामीहरू mm. फेरि पनि यही सिटमा इन्टरभ्यूको साथ हुने नै so with maybe crown in होइन सो मैले अहिले तपाईँको अलिक पर्सनल लाइफको कुरा पनि जोड्न चाहेँ अघि हामीहरू ब्रेकमा हुँदाखेरि कुरा कुरा थियो तपाईँ एभिएसन यो फ्लाइट एटेन्डेन्टको ट्रेनिङ पनि लिँदै हुनुहुन्छ भनेर यो यो यो इच्छा या यो प्रोफेसनतिर लाग्ने चाहिँ सोच कसरी भयो मेरो प्लस टू चाहिँ मैले हस्पिटालिटी म्यानेजमेन्टबाटै गरेको प्लस टू विथ डिप्लोमा अनि सर्भिस फिल्डमै थिएँ म अनि बिस्तारै काम गर्दै जाँदा चाहिँ आई लाइक इट लाइक मैले जस्तै अगाडि भने like I love communicating with people like socializing and all that stuff so same त्यस्तै खालको काम हो बट देन यहाँ चाहिँ अलिक फ्लाइ गर्नुपर्ने हुन्छ एन्ड द क्याबिन क्रुको feel itself is very good होइन you you get a lot of मेरिट्सहरू राम्रै छ सो भएर चाहिँ थिङ्किङ आयो यो पनि छ है मसँग अप्सनमा भनेर and um the kind of a person एकचोटि सोचेपछि I just plan up everything अनि त्यसपछि गर्नै पर्छ so yeah within the time period of two months I planned everything and I just drove back ए यता काठमाडौँ आइहालेँ घरबाट चाहिँ okay so yes so wish you all the luck होइन तपाईँको आगामी दिनहरूको लागि पनि विथ दिस हामीहरू फेरि पनि ब्रेक लिने समय भइसकेको छ हामी यो हाम्रो कुराकानीलाई अगाडि बढाउने नै छौँ will be right back with stay with us Welcome back, best in conversation with Vinu Mara. Oily bunny palo boy, because I'm like the Romilo segment. You a game co. So, yes, Vinu, I'm here to game segment. Ma, tapala swagatsa. So, as a bunny, I'm here whisper challenge. Kill no go So, I guess you have played. Oh, I have heard about it and I've seen a lot of videos. but you have never played. I've never played. Okay, so this is the first time. I think it's gonna be fun. I know we have our prop with us. I'll be saying few lines. होइन तपाईँले त्यसलाई गेस गर्नुपर्ने हुन्छ ओके स्याबी gear up then okay yes ए यो चाहिँ तपाईँले आफ्नो क्राउनलाई अलिकति सम्हालेर लगाउनु होला begin then yes okay okay first first okay Numa okay. Numafung. More Numa Numafung. Numa Yes. Yes <laughs> okay <laughs> second okay चरी उड्यो बादल छुनलाई चरी उड्यो बादल छुनलाई चरी उड्यो बादल छुनलाई okay nice nice okay next third चट्ट रुमाल क्या मालुम चट्ट रुमाल क्या मालुम चट्ट रुमाल क्या मालुम नाइस नेक्स्ट बैरागी काइला बैरागी काइला वान्स मोर बैरागी काइला बैरागी काका नो नो नो बै Bairagi Kaila okay okay okay nice next okay next okay okay कटुस मनपर्छ कटुस पर्छ लड्डु मन पर्छ कटुस मनपर्छ कटु कटुस मनपर्छ कटुस मनपर्छ रुखमा बाँदर छ रुखमा बाँदर छ can you listen to me no एकचोटि वान फाइनल ओके हजुर आधा रातमा जुनेली साथमा आधा I'm sorry. You can guess. आँखा आँखामा तिमी समथिङ नो ओके आधा रातमा आधा रातमा जुनेली साथमा आधा रातमा जुनेली साथमा yes you got it you got it okay next next खाउला मासु भात ए दिस इज खाउला मासु भात so you you can listen to me no you just said it like this के खाउला मासु भात ए हो र हो Shall I change the song? Uh, yeah, yeah, next one. Okay, next one. okay. Kiki's, Kiki's old now. Okay. <laughs> mm, next. लासामा सुन्छ कान मेरो बुझ्छ La. ला La. लासामा सुन्छ कान मेरो बुझ्छै I'm sorry. I'm sorry. I just can't make out the word. लासामा सुन्छ कान मेरो बुझ्छै I don't know. I don't Next one, next one. Next No, one. you you need to guess this. हजुर? You need to guess this. I have to guess it. Yes. Once more. With more movement on Okay. your mouth. Okay. ल्हासामा सुन्छ कान मेरो बुच्चै ए नाकमा सुन्छ कान मेरो बुच्चै नो नो अब्बा यु गेटिङ इट लासा के लासा लासामा के लास्टमा लासामा लासामा सुन्छ कान मेरो बुच्चै ए लासामा सुन्छ कान मेरो बुच्चै okay last one okay okay last last one रातो र चन्द्र सूर्य What? Rato Ratsandra Surya. I'm sorry, what are you saying? Rato Ratsandra Surya. Nachu? Rato Ratsandra Chandra. Nachu no Chandra? Rato. Rato Ratsandra Surya. Yay! Okay, you got it. Should I take this off? Yes, wow. Thank you. Nice, After so Vinuma. much of struggle. After so much of struggle, but you Yes. still managed to get Okay, all thank you. correct. So yes, Vinuma, you got all correct. र यसका साथसाथै we are almost at the end of our programme होइन अब यसरी हाम्रो गेम खेलिसकेपछि सबै करेक्ट बनिसकेपछि we need to provide you with the gift Okay. So I'm ready for the excited. gifts? Okay. I'm <laughs> excited Okay. for the gifts. We have our first gift from Bubble Tea Station. This is a two large bubble tea. So you can go with your friend and enjoy this. Thank you so Okay. much. Next is from Hotel Mudita. This is a gift voucher of coffee and snacks for two. Again, you can go with your friend or if yeah. you have someone special. Okay. Oh, <laughs> I don't have someone special right now. Okay. Um, so yes, uh, there's a mini canvas of Vinuma from Canvaso Nepal. This is for you. Thank you. Most welcome. अर्को भने ब्लिस बलबाट this is super made from nuts and dark chocolate. This is again for you. Thank you so much. Could you please show this to our viewers? Okay. This is all uh, natural, no sugar. Oh, it looks yummy. Right? Okay. Please do enjoy that. Thank you. And the last gift is from Prism Effect. Again, यो Prism Effect ले चाहिँ एउटा राम्रो स्पेसल गिफ्ट पठाउनु भएको छ this again I would like you to open and show it our viewers Kick-ass eyewear that's hip without the rip. these are glasses. Yes. Oh, do, do you like shades? Yeah. You do? Okay. Yes, I do. <laughs> Well, you, I hope you're okay fun. with the color. Yeah, I'm, I'm, okay with the color. Mm -hmm. It's mm-hmm. fun. It looks fun. It's like I'd be kick-ass hip without the ripping. Wow, okay. nice. <laughs> Very <laughs> nice then. Thank so you. yes, Vinuma, with this we have come to the end of our program. It was really nice to have you in Thank you so show. Much, Thank you. Kosto raho? हजुर सुरुमा चाहिँ हल्का त्यहाँ बाहिर वेटिङमा बसिरहेको हल्का नर्भस भइरहेको थियो अन्त यहाँ आएपछि बिस्तारै कुरा गर्दै जाँदा was fun thank you so much thank you thank you so yes अहिले पनि पालो भएको छ आजको विनर अनाउन्स गर्ने र आजको विनर हुनुहुन्छ मेनी मेनी कङ्ग्रेचुलेसन्स तपाईँले आफ्नो गिफ्ट कलेक्ट गर्नुलाई हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोला अथवा तपाईँको फोन नम्बर हामीलाई हाम्रो फेसबुक पेजमा ड्रप गर्न सक्नुहुन्छ and will call you back र यसका साथसाथै we are at the end of our program and before we sign up I would like to आक्स you the question for today and the question is विनुमाले मिस लिम्बूमा पार्टिसिपेट गर्नुभन्दा अगाडि अरू कतिवटा पेजेन्टमा पार्टिसिपेट गर्नु भइसकेको As the episode hater, you'll definitely know your answers and you can drop in your answers in our Facebook page that is Matka Central and we'll be announcing the winner next week. Till then, keep watching ap 1st An AP1 presentation.